Okay guys, aku Daniel and welcome to the Escapes. So, since bila while, aku dah lama tak buat video. Last buat video dua minggu lepas, tapi minggu lepas aku ada ada post video. Ha. Jadi yalah. Hari ni ya, insya-Allah aku akan start buat video dengan orang kata lebih bersemangat lah sebab kita ya Diorang baru dapat tahu yang di Selangor sekolah akan ditutup mulai esok. So jadi kita akan free lah kita akan ada masa yang panjang juga sampai hari raya habis raya tu kita akan sambung dengan cuti pertengahan tahun lagi. So jadi rutin dekat rumah jelah kita study kita buat video dan kita edit video itu jelah kerja aku dan adalah buat chores dekat rumah ni kan kita jadi anak-anak yang solehah anak yang soleh aku tak ada idea apa yang aku nak cakap aku nak buat video nampak dongak sangat tak apa kan aku memang tak ada idea nak buat video aku nak cakap apa pun aku tak tahu sekarang sekarang tengah hujan lebat dekat luar aku tak boleh duduk dalam studio aku pekak dengan aku sebab studio aku dia tak ada orang kata tak ada benda lah apa tu ah, tak ada ceiling tak ada ceiling studio aku tak ada ceiling so dia straight daripada hujan tu turun terus pergi dekat dekat rooftop dan bunyi dah lah bumbu aku tu jenis zinc bukan korang panggil ni atap apa nama dia atap genting atap genting so dia dapat backup lah sound dia akan reduce lah sounds daripada hujan tu So ni tak ada tak ada dia strip daripada zinc tu terus turun dan kuat bunyi dia. Kuat. Aku buka lagu pun full volume daripada phone pun tak dengar. Aku kena buka speaker. Kena lock speaker, kena speaker external speaker. Jadi sekarang aku tak tahu apa yang aku nak buat. Ni kita buka laptop, komputer apa yang kita perlu buat. Ah uh, kita cakap pasal bulan Ramadan lah. Ramadan tahun ni sumpah aku rasa aku kita kurang dapat spirit untuk menyambut Ramadan tu tak ada masalah sangat bagi kita just kita puasa dan beribadah lebih ke sikit ibadah amal ibadah kita. Tapi yang akan datang ni adalah hari raya. Hari raya tahun ni orang kata a different lah. Tapi dah menjadi kebiasaan sebab sejak daripada tahun lepas kita tak dapat celebrate raya yang orang kata betul-betul feeling kita beraya sebenar kita orang kata kita melawat kita berziarah keluarga tahun ni orang kata lagi teruk ah ya yeah, lagi teruk tak tahu nak salahkan siapa sekarang ni kita jangan nak orang kata nak tuding jadi salah kau salah kau salah government, salah netizen, salah rakyat, salah kita salahkan diri sendiri kita dulu. Betul tak kita ni menjaga SOP yang orang kata betul-betul betul-betul proper lah. Kita menjaga betul-betul kita pakai mask, tak pernah nak turunkan mask time kita dekat public, dekat outdoor. Then kita jaga kita punya mask tu masuk dalam plastik Then kita control the gap social distancing tu. Ah. <clears throat> ya yeah. Esok aktiviti aku aku rasa apa yang aku akan buat esok Lusa aku akan pergi potong rambut dan juga dye rambut Dan Sekarang aku tengah tunggu 5 barang daripada Eh 4 barang Aku ada beli seluar Aku ada beli baju Aku ada beli Aku pun tak ingat Baju ada banyak juga Aku beli berapa Like lah empat empat lebih kurang lah dan sekarang kita buka PC ya. Lah. kita tak tahu nak kita nak buat apa sekejap ya eh. korang tahu aku nak bagi tahu satu benda lah ring aku rosak ring aku rosak dan banyak barang-barang untuk syuting aku dah rosak microphone aku dah rosak Lihat um, ring light aku dah rosak Softbox aku dah hancur Sebab aku dah lama tak buat video dan aku tak fokuskan kat video sangat Sebab kita orang tak boleh nak fokus sangat Sebab kita nak shoot, kita nak exam kan Banyak terkumpulkan pada buku Yang mana kita tak ada pandai mana kau tapi kita cuba untuk jadi pandai Mana ada orang lain-lain tu pandai Semua orang berusaha untuk jadi pandai jadi sekarang ni aku akan merepek je sampai habis leadership Dan, apa tak macam ni? Ah, tak perlu Hah. Aku Baju Melayu aku Baju Melayu Baju raya aku Color Light pink then kasut aku kali hitam putih converse jack 70 aku tu pun ha yalah Ya Allah stuck ni kepala otak aku Aku tak tahu apa yang aku nak cakap sekarang ni Dan aku harap sangat YouTube boleh YouTube Escape Film Production Escape Films ni boleh berjaya Before aku habis PM lah Mana tahu kita boleh reach Atau kita boleh hit uh, 100,000k subscribers before SPM SPM aku bulan March 2022 dan aku akan jadi seperti pelajar tahun lepas iaitu apa nama dia Form 5 Pro Max kita dah nampak dah dia punya sequences sekarang ni uh, semua nak PKP balik selama pun nak PKP balik aku tak pernah buat video dalam rumah kan eh. ni first time aku buat video dalam rumah sebab rumah aku kosong tak ada orang family aku pergi pick up kereta baru kat Klang kat Klang ya dia orang sekarang tengah makan dekat luar because today is the last day untuk kita boleh makan dekat luar aku tak berapa gemar nak makan dekat luar sebab aku tak tahu apa ada sebab aku sendiri pertama sebab aku tak suka makan dekat luar sebab bila kita makan dekat ramai-ramai tu dia bercerita dekat Orang kata Restoran-restoran bajet lah Macam Dia mamak ke Dia makan biasa Seafood ke Bukan <coughs> fine, din- fine dining Restoran-restoran yang 5 star Ataupun hotel restoran Ni Restoran-restoran biasa lah Boleh makan Bila kita masuk kedai tu Meja sampai sekali 40 meja Lepas tu Kedainya agak sempit kan Bila kita makan tu tengah steering ni Ada orang tengah memerhati kita Itu yang menjadi aku Agak lebih bit shy lah Nak makan tak kedai makan Bukan pasal kita ni Artis ke apa Aku ada satu firasat tu Bila kita duduk satu tempat tu Aku dia tak selesa Sebab aku risau ada orang tengok aku Ada orang mati memerhatikan aku Itu menyebabkan aku Feel insecure Security Dan Itu je lah yang aku nak cakap hari ni So guys, Aku rasa tak terlambat lagi aku nak ucapkan selamat menyambut Ramadan dan juga selamat hari raya kepada korang yang tengok video ni pada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal dan seterusnya. Aku Daniel <laughs> dan aku mewakili daripada Escape Film Production Team. Aku ingin mengucapkan selamat raya kepada semua umat-umat Islam uh, di seluruh Malaysia, uh, Singapura, Indonesia, Brunei dan negara-negara yang faham bahasa Melayu aku tak ada subtitle untuk video ni malas nak edit so guys don't forget to subscribe like comment and share aku dan and well aku dan eh? don't forget to subscribe like comment and share escape now peace assalamualaikum